Mmm. Haaloo mul'iftee ji'atti sagaleef gaara naalee liftee surnaa ifaa baatoo duudhaa barbaadee maaddeen harma reetee naatti dhiyaatitee. ಕಿಯಗೆ ತಾವು halkanii fi guyyaa. jag